Be, anarkistat nuk janë nuk janë racista, e diti se anarkistat nuk janë racista. Ja, mos u bëj, mos u bëj racista, burse. Nga Mirdita, nga Mirdita, s'kam njoft një gangster me emër Shqipri un. Uh, fol mirë, fol mirë. Jo, jo, për zotin me të fol drejtën, për rri, pra, që në bënë, kurse nga Lushnja i ke me emra, hap YouTube-in i di vetë. E, Ça pra? Nuk ndjen ato të Mirditës, jo. S'ndien pra, po këta klushin s'ndien Nuk, pra. nuk bën, nuk bën zhurmë nëpër Instagram. Le pra më na bë kot se e di I njef, i njef ti ca mirditorë, po ha, mos bëj kot sikur s'i njef. po t'ishe, imagjino t'ishe nga Berati ti nga Altin Dardha ça do bëje ti. Ore, do flasësh mirë ti, ore. Po Të sa nga Berati unë. Mirë, po rri pra tani, jo lush. Ore, do më rri mas merru dhe me mua.